Essa semana a gente lê Perashat Emor, e Emor, o início da Perashá, fala sobre regras e leis ligadas exclusivamente com os Koanim. Com os Koanim, sacerdotes, traduzindo, mas não é sacerdote, Koanim, não é sacerdote. O versículo diz assim, depois que a Torá cita algumas leis, a Torá disse, Vekidashto, e você santificará ele, no versículo 8, capítulo 21, Vekidashto, que etlechem o macriv, pois ele sacrifica, sacrifica, oferece os korbanot, Kadosh Yelach, santo será para você, que Kadosh Ani Hashem mikadeshem. que es Kadosh y ese Bekidashto ensinar. Y Orahaim Kadosh traes en primera instancia lo que está escrito ya Rashi, en Agmará en que la llamará Masejet fala algunas folias sobre alajot ligadas exclusivamente con Koanim en relación a efecto de casamiento, que acontece si un Kohen está casado con una mujer que es prohibida para él, por ejemplo, una divorciada. Cohen não pode casar com uma divorciada. Isso é o Cohen normal, mas ainda o Cohen Gadol não pode casar com uma divorciada. E o cara que casa com uma divorciada e casou com uma divorciada, vem atrás e te diz, Vekidashto. Vekidashto quer dizer, você, você obriga ele a se separar. E se tem que pegar ele, levar no Bedin e chicotar ele para que ele se separe, você faz isto. Certo? Muito bom. Este é o simples, eu passo aqui deste. Quer dizer, nos vem ensinar o seguinte, está escrito em singular. Não está escrito Bekidashtam ou Bekidashtem. Por quê? É, diz o Rahaim Akadosh, porque mesmo que seja um Cohen, mas tem 300 mil Kohanim. Um Cohen está casado errado, o problema é dele. Minha Torá te diz Bekidashto. Proibido o Cohen se manter neste casamento proibido. E na sequência que a Torá diz Kadosh Elach, certo? Vem a Torá nos ensinar que na verdade ele é Kadosh, normalmente quando a pessoa se santifica, ele trabalha sobre si e se santifica, mas nos Koanim é diferente. Eles são diferentes, eles já têm que se conduzir com uma certa santidade diferente do resto do povo, pois ele é Kadosh, ele já é santificado. E não depende da, entre aspas, vontade do Cohen ser Cohen e ter as restrições do Cohen. Não, ele é obrigado. E na verdade, a sequência, diz o Pasuk, na verdade, os Koanim são aqueles que são o meio que Ani Hashem Kadishem. Pois eu sou Hashem que santifico eles. que significa santifico vocês? O que significa o seguinte, que através que os Koanim estão entre nós, e através dos Koanim fazem o serviço que eles têm que fazer, eles se comportam conforme, então a Shekhinah santifica a gente, ou seja, a Shekhinah está presente com a gente. Essa é a sequência de tantos Kadosh que tem aqui no versículo. Mas o importante é que o Cohen não pode escolher e dizer, hoje não quero ser Cohen, não quero os privilégios do Cohen, eu quero ficar de fora. Não tem essa escolha. O Cohen nasce Cohen e tem esse mérito de ser o Cohen, e eles são o orgulho do povo de ser Cohen, mas tem suas restrições e seus... Muito bom. Na sequência, para já fala sobre os diferentes, as, as festas, certo? A Torá fala sobre as festas, em Perashá temos no finalzinho, as datas da festa, primeiro começa com Pesach e logo depois pula para a questão desfirata o Corban Omer, eh? o Corban Omer, e existe uma mitzvah aqui no meio, nos dias entre Pesach e Shavuot, conhecidos como os dias desfirata Omer, como diz o versículo no capítulo 23, 15, diz assim, os fartem lachem imachorat Shabbat, e vocês contarão no dia seguinte de Yom Tov, de Pesach, Mioma e meterme a tenufá, no dia que vocês trarão o Corban a Omer, que no dia segundo de Pesach, Sheva Shabbatot Miom, sete semanas inteiras vocês contarão. E o fato que a Pasuk diz Lachem, diz Orachaim, Osfartem, a Torá podia falar só Osfartem, contarão, porque diz Osfartem Lachem, para vocês, que quer dizer para vocês? Claro, sim, a gente vai contar é para nós, mas de é Lachem que veio acrescentar este, incrementar este Lachem, nos vem ensinar o seguinte, que assim traz, eh, Orahaim Tracados traz o Zohar, que a Israel estava numa impureza, quando saiu de Mitzrayim muito grande, como é conhecido. E precisávamos sete semanas inteiras, sete semanas, para se purificar. Como os sete dias de humanidade que conta para ir no mikve, a mesma coisa, sete semanas do povo para se purificar. diferente de humanidad que apenas siete días, aquí siete semanas, o porque se trata de todo a Israel, o el cálculo Hashem que sabe, mas esas siete, por eso dice Pasukus Fartem Lahem, es para vocês, vocês tienen que contar para salir de Pesach y llegar en Shavuot, siete semanas enteras, y justamente por eso que el versículo dice, Orahaim makadosh, que o versículo diz Mimahorat Shabbat, no segundo dia de Yom Tov, por que não no primeiro? Porque se o primeiro dia depois da saída do Egito já estava no meio do dia, e os dias, sete dias de humanidade têm que ser inteiros, então aqui também as semanas têm que ser inteiras, por isso começa a contar no segundo dia de Pesach. E não começaram a contar no segundo dia de Pesach, e não no primeiro dia de Pesach, pois o dia depois da saída já estava iniciado, não estava inteiro o dia tem que ser de pôr do sol a pôr do sol. Então, sete semanas inteiras. Justamente esses dias são de purificação, nós estamos em dias de Sefirata Homer ainda, são dias de, de, preparo para o grande momento da outorga da Torá, e essas luzes e esses, essa, esse, esse chefa e essa abundância de santidade e de pureza que desceu na primeira vez que teve Sefirata Homer, también acontece en nuestros días. dias, é só persona a pessoa perceber e que él está se dirigiendo para Matan y y nos precisamos nos preparar para esta Matan esto Isto que dice Orahaim en relación a esta mitzvah de a Omer. Shabbat Shalom.